nichts vor? Daniel erzählte über seinen EFD in Estland. Michael war ein Jahr lang in Ecuador. Victoria berichtete über ihren freiwilligen Einsatz in Jordanien. Also komm vorbei und spitz die Ohren. Raus aus der Komfortzone, rein ins Abenteuer.